aurretik bagenuen egoera larri bat eta pandemian ikusi dira ba utxune guztiak osasun sistema publikoak dituenak. denbora luzean zehar esan digute ba, aldatuko direla gauzak, ba, Europako funtsak etorriko direla eta gauza asko aldatuko direla, baina iaz duela gutxi e, onartu ziren aurre, kontuetan ez da isladatzen ba, igoera hori, ia ia iazko e, diru bera dago eta gure utxuneak jarraitzen dira. Batez ere, e, oinarrizko osasun laguntza edo lehen harretan daude aulezi handienak. Populazioak ezin duela e, osasun etxeetan sartu eta sartzen ahalmena e, zabaldu egin behar dela, baina nortarako ere baita ere e, egin behar dena da e, langilegoaren egonkortasuna izatea. Jendea, arreta ona jasotzen alizateko, e, lanpostu finkoak izan behar dira, eta ehuneko irurogei dira e, temporalak edo egonkorrak ez direnak. Orduan, e, betiko jarraipena ematen alizateko ez da posible e, dago jendearekin egitea. Profesionalak oso nekaturik daude, jendea oso nekaturik daude, eta ikusten duguna da e, presupuestoak, e, aurrekontuak, aldatu egin behar direla, e, osasun sistema publikoa eraldatu behar direla beste modu batez. El dinero del TAP para la sanidad, el dinero! osasun gintza publiko bat aldarrikatzeko pandemiak ageria utzi ditu zeintzuk diren bere utxuneak, bere utxuneak arriskoan jartzen du gure osasuna eta horregatik atera gara kalera. Bestalde batetik langileon eskubiak defendatzera. Beharrezkoa da beraiek ondo gotea ba, lan baldintza duinetan gu ondo zaintzeko. Pandemia gara honetan langileek kriston lankarga izan dute, ikusi dugu nola langile falta handia dagoen osasun bidean, ikusi dugu nola langileak eren ez diren iristen hiritarrek behar dituzten beharrak asetzera eta uste dut ados gaudela edo bat, bat gatorrela hiritarren beharrak eta langileen beharrak, ez? Lan baldintza duinak behar ditugu, noski, e, erantzun bat, erantzun eh, egoki bat edo behintzat zerbitzu publiko eta duin bat eman alizateko. Zari da, zari da, zari te quiero. pública y de calidad para el mundo entero.